un día más en la India. Quiero mostrarle mi hotel, esta vez, 26 dólares, Rapa Tam o algo así. Este es el baño, típico indio, ahí tira el agua en el piso. Bueno, entonces en poquito tiempo, mañana nos vemos. Bueno, les quiero mostrar el counter, que es el carro de safari con un camión sin, sin qué, sin... Ventanas. Sin ventanas, ni puertas, ni capota, pero está muy chévere. No sé cuánta gente cabe, pero está chévere. Vamos, a, vamos para el parque eh, a buscar el... el, Ojalá que lo vemos. Estamos de buena, lo vamos a poder ver. Así es. estás allá, los cables. Antes no se electrocutan. Bueno amigos, aquí vamos a la Cantar, como dicen ellos. Es la famosa eh, cosita de esas. miren cómo manejan, arriados. Aquí vamos con Margarita Suárez Blanco. Bueno, parece que llegamos al parque. Ya vamos a, estamos a punto de entrar. Aquí no faltan los señores que venden sombreros y gorras y ese tipo de cosas. Seguramente a unos precios alturistas, pero estamos ya estamos listos para empezar. El señor va buscando el tigre, por eso va rápido. Porque parece que lo vieron, entonces porque pasaron otros carros y el señor les preguntó algo al señor, entonces parece ser que estamos cerca del tigre. Pues ojalá, porque maneja este tipo. <laughs> Arriado. Quiero uno eh, salirse de esta camión. Parece que acá hay un tigre. Que lo vieron allá arriba. Pues parece, parece. Entonces, están todos los, los jeeps ahí parados también. No sé, que el señor está diciendo algo. Where? लगा हल्का सा पीछे लीजिए रे वो दिख रहा हल्का सा पीछे ले दबा दे Lloramos सामने बरान sir Hola. Sí, señores, estamos tirando. Hola, la cosa पीछे ला. Hola. अरे और ले ले पीछे तू तो यार इष्ट में बोल और ले पीछे और ले हां हां जो मोड़ देखा है वो देख रहा है और ले थोड़े से और ले और ले que hay un tigre acá pero le le piche la rama no nos dejan verlo piche le lan tú te yaar tiger is sleeping Estamos estamos aquí como esperando que salga el tigre. Estamos aquí y lo vemos pero muy lejos, o sea no lo alcanzamos a ver muy bien. Sí sabemos que está, sí que está allá debajo metido de una roca. Alcanzamos a ver un poquito las líneas naranjas con negro y blanquito, se alcanzan a ver, pero en realidad no se ve muy bien. Pero sí hay un tigre allá. Señores, ahí está, pero quiero hacerles un zoom Mira, acá se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver una patita y está boca arriba. Miren, voy a hacerles un acercamiento. Ahí está tirado, miren este se ve una pierna. Y esta creo que es la cabeza. Estamos esperando a que Tigre se levante porque está durmiendo. Pero sí, es un tigre. Ah, miren la pierna. La pierna se alcanza a ver ahí, miren, ahí se los va a mostrar ahí la pierna. Amigos, pues sí vemos el tigre, no estamos cerca para verlo, pero ah. sí está descansando en una roca. bueno, al menos vimos un tigre. De lejos de lejos. No, no sé qué está pasando acá, pero creo que nos vamos para otro lugar del parque. La verdad es que el señor no habla nada inglés, entonces uno no le entiende qué está pasando. <laughs> Pero sí vimos uno, sí vimos un tigre de Bengala. Estaban durmiendo. Estaba, estaba durmiendo y alcanzamos a verle las paticas y algunas partes del cuerpo pero no quiso salir. Take a pictures. Es que el señor va un poco rápido, pero quiero mostrarles un, unos venados allá, no sé qué serán esos. Espera. foto, mamá. ¿Qué animal es ese? No sé qué es. She's my dear. Pues. Cuando le está tratando de tomar fotos. Es el don. Iba un poco rápido. Ay, está manejan un poco crazy. manejan. Una cosa que no me gustó es que el tipo maneja durísimo y se piensa uno que se va a caer del, del qué, del, cáncer, la Sí, hemos visto venados, lo único que hemos visto, hay pavos reales. Exacto. Seguimos buscando al, tigre de Bengala. Bueno, paramos aquí para ver los venados. Muy bonitos también. Sí. No, todos tigres, también otras cosas. Hay también pavos reales. Lo más bonito es que esto es en vida silvestre, no los tienen encerrados, sino están en su hábitat. Por eso, por eso es tan difícil ver al tigre de Bengala, porque no lo tienen enjaulado. acá una parada como para mostrar animales silvestres. Nos vamos muy felices de este parque acá en Ratambur, es conocido por los tigres de Bengala, entonces nosotros fuimos muy sortudos porque vimos uno de lejos y luego en la salida vimos uno muy de cerca. No les pude grabar porque me puse muy nerviosa, pero les tengo una foto espectacular del tigre. Estoy muy feliz de, conocer, de haber visto un tigre de Bengala. Ananya baby Ananya Sí, muy bonito, lo recomiendo, Ratampur National Park, es muy chévere, es venir hasta aquí, es lejos, pero es muy bonito. Este es el lugar donde solamente hay para, el plan es venir a ver y, nacional, y ver este, este parque nacional, ese es el plan, porque no hay nada más para hacer en este, este pueblo. take me